Tudo quanto se punha em jogo a favor de eleição. Local seta subjugar o paningue. Suma que gente lá em Tava, para contra-jogo de colonialista português, você que não mana combate aqueles que não é monstro. Não combatemos. Não, não combatemos. Pito com é assim pito, não é Pito com pito e nem a Paris. É tudo para impedir guardare para un figlio de Guinea-Bissau questa lei. E duro de se pátria e amor à pátria que nós estamos é representando para ele. Diga pássaro que é que o filho do Diário de Pina falar e uma responsabilidade grande de cada um de nós. Não é não, ser não nós fora não pode tudo. Ah ouais. Il a racheté juste après, parce que... Ora, que não é papel, que não está na metade de quente. Não está Timor, nós há países que aonde não ajuda a independência, aonde é que estão decando os nossos Frente tu fala não está na chão. Liberdade, nunca pode negar como não está na chão. Não está na chão. Não está na chão. Para minha é próprio filho de Guiné-Bissau, para interesse pessoal de distribuir Guiné-Bissau na chão com os filhos. Para subir para de nós, nunca pode ser comanda hoje nossos ali, frente da embaixada, embaixada de Gana, para não vir falecer de aô, chame a Gana Seta, chame, chame, chame, Nunca! Nunca! Nunca! Porque diante de ser de aô, dissesse, fazer comigo na que do golpe de Estado, CDAO está na Guiné-Bissau, desde 2012, a nosso tudo não se E tempos que não há consistabilidade na nossa terra, onde que o poder é assaltado, não uso de CDAO, não uso de comigo, que tem uma arma na mão, para combater aquelas, mas é nega para ver como é tão bom combinação, para ver uma candidato de CDAO, país para entregar não riqueza, usa jamais. Que só ripa de meu cadáver, não nos combati, até o último suspiro, todo o filho de Guiné que está empenhado na luta, não nos combati até o último suspiro. Não cana seta, não cana terra, no petróleo, não cana terra no país de bandeja para ninguém. Aliás, quem que pensa mar, wala tropa lá engana se cabeça. Umaru na curia na curi todo lado com uma diplomacia agressiva, sim. Diplomacia agressiva, a boa entrega não riqueza. Umaru ne alguém que se cumpra. Esta firma diante de nós tropas, jura defende no território e na integridade. Para falar como não tem petróleo na no mar. Quem tem cala a boca na jubilha? um chefe de Estado-Maior comprometido com eh, compromissos que nós não entendemos. É é e a comunidade internacional, que ontem falei para reconhecer o Maru, a OCDE abre portas para ele. Não para, no punta outro guinense, senta-se atrás. Sabia, Omar, isso é missionário. Para, no punta outro, cada filho de Guiné. Para a comunidade internacional calar, não largaram a própria sorte. Mamundo Noja, é que é que não passa conosco? Não é é sequestrado, não é é pressionado, quinto não rabistado sem caça, não é é matado na inventona de golpe de Estado. A não não acha como não papia é tudo. Você não tem de participação. Ora que se ação, na é realação não cruza nação. Ora quer tocar digna Guiné para não tocar de CLT. Não tem que pai, dente por dente, olho por olho, víscera por víscera. Ora que não, ora que não torna eles para a mesma moeda. Opressão na trava, opressão na trava. Enquanto não nos só na boca, enquanto não nos o mundo, e que até nenhum represália contra. Não acredita com como nos demás para sofrer. Porque o Marutá não custa, o Marutá avança. Ora aqui olha a fundura de mar, está razoável e está vendo O marido viva tudo, filho de Guilherme. Obrigado. Muito obrigado. Ué, rapaz. Ouais. Non, il va tomber. Partagez le direct en Guinée-Bissau. Partagez, partagez le direct. Partagez. On est à Paris avec le peuple bissau-guinéen qui dit non au dictateur Omaru Sissoko Ambalo. Partagez le direct, partagez partout. C'est important. Si vous ne pouvez pas venir, on est au métro Porte Dauphine, la ligne 2 au terminus de la ligne 2. Si vous ne pouvez pas venir, partagez le direct. On est tous nombreux ici, des milliers de Bissau-Guinéens avec des frères panafricains pour soutenir la lutte du peuple Bissau-Guinéen. Donc partagez ou sinon venez sur place et soutenez le peuple Bissau-Guinéen. C'est important. Mùa eu vou tocar o muito, importante. muito importante, camarada. Muito obrigado, muito obrigado. Okay? Juste un camarade francophone, rapidement, je vous consulte. On va passer o parole rapidement, o C2. On va être o concis, mais le message va o très fort. Je vais parler doucement pour qu'on écoute Napili, Non, non, D'abord, on est content d'être là, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis avec mes compatriotes qui sont là. On est venu apporter notre soutien. Parce que ce que les Africains comprennent aujourd'hui, si un pays est malade, automatiquement on est à son chemin. Regardez ce drapeau qui est ici. Voilà ce que je veux vous dire. J'attire votre attention, attention vous tous, mesdames et messieurs. Regardez ce drapeau, il a quatre couleurs. Il a la couleur jaune qui est au-dessus, qui est une couleur d'amitié, une couleur de sincérité, une couleur de fierté. Hmm. Il a la couleur verte qui est une couleur d'espoir. Et il a la couleur rouge. Et la couleur noire. Oh, la couleur rouge est là, la couleur de la naissance. Camarades, je veux vous dire que dans tous les pays africains, dans tous les drapeaux africains, il y a au moins une de ces couleurs-là. Regardez vos drapeaux. Dans tous les pays africains, il y a au moins une de ces couleurs. Dans tous les pays africains. Alors je vais vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, la géopolitique démontre que les choses vont changer. Avant, le panafricanisme a commencé par la négritude. Hum. Et la négritude était un poème de Senghor, de euh, Césaire à aujourd'hui, Kwame Nkrumah jusqu'à nous. Nous n'allons plus rester dans les livres. Nous plus rester dans les poèmes, dans les chansons, plus plus dans la danse, nous allons passer aux actions. Si les gens sont dépassés aujourd'hui, c'est pour les actions. Les Le panafricanisme va partir de mots à l'action. Si aujourd'hui, Poutine est en train de renverser l'ordre mondial, c'est parce qu'il demande le respect. Les Africains ne sont pas sanguinaires, mais ils vont demander le respect. Et c'est en allant au chevet de tous les Africains que nous le respect. Je suis au Nicolo. Voilà Merci, é frère. Tá Muito obrigado. a verdade. Bora, bora, bora, bora, bora. Muito obrigado. dañu bëgg jël suñu réew inhibition mais mënul am mënul am Macky Sall ak kii rakkam dañu mën a dañu bëgg ku manipuler pour jël suñu réew mais du am Macky Sall li si manipula noo Guinée Bissau kooku itam Então não. Vai é que vai É uma a polícia mandou petróleo. Exatamente. Não fala para os cubanos. Não forças armadas. Olha essa boa cabeça. Acabou certa. Muitos forças vêm tomando no país. A tem que servir para lá. A mim, isso é Domingos Ramos. A mim, quando lá na boa. Mas a mim, Guinness. Atua, isso é Domingos Ramos panoples libertar é outros jogos que servem como WhatsApp, por ser sozinho, como que só tem valor. Não para não mandar minha mensagem para o Porta Sumar, para que isso é nenhum outro Porta vem para Guiné-Bissau, para que para que vem é para outro possa ma pure più peso terra nunca me se papia para falar outro custa mais papel fumar um candidato tem pessoas pedindo papel tem pessoas pedindo papel mas não tropa é ter que os nomes é ter que os que sustos não não não não pensar quem que apoia que golpe Câmara de Negócios Luciano o Oui, bien parlé. Merci beaucoup. Merci. <laughs> Ouais, non, le bel sonne. Ah ouais Oui, mais demain, demain, on va. Lenel. Vous allez bien Très bien. C'est beaucoup de temps, on n'a pas parlé dans le téléphone, ah, C'est vrai. Je ici toujours Merci. Non, je vais parler après. Ah. Ah. Merci, ça Parce que les enfants que vous passez, c'est très important. C'est vrai. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. On va continuer. Hein. Non, on va continuer. On va continuer. yolundayız. Bir sen gezi orada girebilirsin. Umarım da biz yani prior ki sen gezi. não sıfır var. Mano, umarım. Ya umarım ki a Umarım. Amerika'nın kumar ki eu bu. Amerika'nın kumar ki gösterir. Ama iyi yoluna. Ami şef, şef, şef. Ne olmasa unutma. Ne olmasa unutma. Ne olmasa unutma. Şerefli kilo, şerefli kilo. Ah ouais, je vous l'avais dit. Hein. Ouais, parce que je vous assure, c'est pas évident. Demandez à Lou s'il est d'accord. hein. il veut juste rester. Non, non, il n'y a pas de souci, il veut bien. Il y a le grand patriote ici. Vous le connaissez vidéo. Hein. Tu veux résumer rapidement, c'est une nouvelle vidéo, j'ai coupé l'autre. Donc là, ils t'ont pas entendu. Bonsoir, bon tard et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc c'est Amazon de Bissau. On est venu avec notre frère, Kaisfoff, et est là depuis le début du combat. Pour expliquer ce qui se passe en Bissau, c'est juste pas possible. Nous sommes un petit pays de 2 millions d'habitants. On a fait l'objet d'un coup d'État constitutionnel et du renversement de l'ordre complètement par Oumarou Sissoko Ambalo, appuyé par Macky Sall, est le maître masterpiece de toute la, la région ouest. C'est lui qui a installé Barreau dans les conditions qu'on Il a installé au palais, investi au palais du Sénégal, dans un pays souverain. Et la Guinée-Bissau, il a fait la même chose. Lors d'un conflit électoral, encore vidé, il nous a imposé Sissoko Oumarou Ambalo pour voir Comment les forces de la CDAO, le bras armé de, de la CDAO et Comib étaient présents depuis 2012. Ils étaient présents pour la résolution de la paix et ils étaient là pour, ils avaient pour mission principale de protéger les institutions et de protéger les ministres associés à ce Lors du coup d'État, ce qu'ils ont fait, ils ont abandonné les institutions de la République ils se sont laissés assiéger par l'armée et ils ont également permis ils ont également permis, abandonner la protection des ministres, dont le Premier ministre Aristide Gomes, qui s'est retrouvé enfermé dans les locaux des Nations Unies pour se protéger dans le pays qu'il dirigeait à la suite des législatives remportées. Nous sommes dans un gouvernement bicéphale, c'est-à-dire que semi-présidentiel, le Premier ministre a un rôle équivalent à celui du président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous disons non à la CDAO. Elle ne peut pas d'un côté permettre que les institutions soient prises à chaud, permettre également qu'il y ait un coup d'État et de, faire en sorte que l'armée sorte des casernes et de demander en même temps à ce que l'armée retourne dans les casernes. Ils sont dans un jeu euh, de, de, deux poids, deux mesures. Nous refusons la venue des forces économiques qui ont été renvoyés à la demande d'Oumaro Sissoko. Nous demandons à ce qu'il y ait une enquête qui soit diligentée suite au faux coup d'État qu'Oumaro Sissoko a orchestré, accusant plus de 8 morts, 11 euh, morts, pardon, un faux coup d'État qu'il a fomenté contre les forces armées de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est en guerre, c'est une guerre silencieuse. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Nous demandons à ce que tous les panafricains tous les amoureux de la justice, tous ceux qui sont contre Macky Sall et son hégémonie qu'il est en train d'instaurer dans la région ouest d'Afrique, se lèvent, partagent et nous rejoignent. Merci beaucoup pour le relais. Merci d'informer la vérité, toute la vérité sur ce qui se passe en Guinée-Bissau qui tente d'être étouffée par cette mafia de la CDAO. Merci. Vous avez entendu Voilà, partagez au maximum, partagez au maximum la famille. Vous savez, ça fait trois heures qu'on est en train de faire des directs. On n'est pas assis. Il faut partager quand vous êtes à la maison, il faut partager partout. Ça va nous encourager parce qu'on fait ça, parce que les médias sont en train de mentir par rapport à ce qui se passe en Guinée-Bissau. Et nous, quand on est là, c'est pour vous montrer la vérité. Quand tout le peuple est mobilisé ici à Paris, il faut que l'information passe en Guinée-Bissau. Donc nous comptons sur vous pour partager au maximum, pour relayer au maximum les informations, pour que toute la Guinée-Bissau soit au courant de ce qui se passe aujourd'hui, samedi 5 mars 2022, devant l'ambassade du Ghana pour dire non aux forces de la CDAO en Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau est un pays souverain. La Guinée-Bissau n'a pas besoin d'être envahie par des forces sénégalaises ni par des forces de, du Nigeria, des forces de Bohari, simplement pour permettre euh, à Oumaru Ambalo de s'autoproclamer et de se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple de Guinée-Bissau. <laughs> Bonjour ma soeur, ça, va, bien et toi Ça, va, très bien. Je connais pas mais je Ah sur Facebook, c'est vrai, merci. Merci. Bah. ah sur YouTube, tu parles Wolof Ah bah non <laughs> parce, que, sur YouTube, il y, y a, beaucoup de Sénégalais, mais des fois je parle en français, tu as raison. c'est vrai. C'est vrai. C'est pas trop difficile. Vous comprenez un peu, oui. Voilà. Je suis en train de parler, je comprends. C'est bien. c'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes bissau-guinéenne Ah, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Bah, merci, merci. Courage à tout le monde. Il ne faut pas qu'on abandonne. Si on abandonne, il va, va détruire le pays. Il va détruire le pays. Soyons courageux. On se, on, on, on se renforce mutuellement, on se soutient mutuellement et le combat va avancer. C'est important, c'est important. Bah, après, je vais parler avec euh, Philippe Todeval. D'accord. Après, je vais demander qu'on prend une photo. C'est très bien. Dès que, dès que tu me seras prête, je suis là. Merci. Soldat. moteurs de la ville nous obligent que du point de contra aquele regime que está implementado na Guiné-Bissau. No papel de lei não cansa, no papel duro não cansa. Não tem se gosta de Fatima, Fatima. Fatima Aidara. E também de Mancai. E filho de tá Mandiga. Então, se não é para ver tribalismo, não cumpre. Merci Roger le panafricain, merci. com beaucoup. Será que ela deveria ser filho na metade? Ela só faz a metade para mim. Nunca. É- e mais uma, e mais um exemplo, aliás, para mostrar como não pode ser tribalismo. Não pode ser se socorro. di forma di mandat patenta du virginiense ami kinkuma manda ngir mazinya e fula será se justigueira entre ngir tirinha que tirinha fula será que a mina tena nyama ame pas na toma pare Merci Baldebaro, merci Joël. Maria Antonietta Barros Lopez, merci. Camara, Camara, merci. Ora que se sofreu gente. Nós vivemos um momento, gente se manda viver na miséria. E que que se jogou falou como é parte que eles. Então os eles, só para ganhar voto, ora que cavaria abandonar Monte Leste, escola que tem, Iago que tem, hospital que tem, manda de região na leste torna impenetrável para ver que a governação que chegará, sua maneira que está, assim que a controlona vive, sem governação chegando naquele área. Ora que se jogou na passeia esse avião. Como é que eu estou olhando? Estamos caminheiros cristãos e dentro daquela Europa inteira. E não comer dinheiro e abandonar. Que que falava com a Eva, pedir voto na semana, podia comer parte. Ora tu se jogou, vai para lá atacado. E então, também se fala gente sem competência, está então falando, não, podia também se fura na colher. Billy, passa só, cadê tempo, tio? Vamos falar só em aparência. Pula Mandinda, a nossa irmã na Guiné-Bissau, como está? gente se falha. Ora que a percorrer, percorre para para banjargar, fazendo questão de etnia. Todo gente na Guiné-Bissau, pode mandar na Guiné-Bissau. Todo etnia na Guiné está mandar, todo gente está na direita mandar. Não existe ninguém que está por mandar na Guiné-Bissau, porque Sinon, nous, ils viennent X etnia, Zetinia. Qui está correspondendo verdade. O único que eu te ensino, onde vai a voz e exemplo. Mostra a voz, vai ensinar o que na Yali. É, essa prática de religião muçulmana, praticamente, eh, é, eles se atropelham. Mami, um quer ensinar nenhuma. Não na rua, e mais tem a mancante. Não tem a mancante de lado, outro lado, não tem, não compatriotas que mandinga. Entretanto, não nos realizamos com o Simaningue, se na contactina, imprensa com a nota de o mais velho de Filomeno, eh, que está eh? ali, Caíto, Caíto se vê perfeitamente, Caíto gosta de olhar o quando se viu como e filho também de Macaia. Quer começar ser uma troca de exemplo, na que rua, a nós tudo não tem mesmo prática, se tiver na tarde, nós temos que vir para aquele lado, se tiver, uh, Rasé se viram Comida. É de seguinte, se tu para fazer prática, tudo a nós, filhos que estão do outro lado, vão entregar. Só que ela está mostrando que existe uma harmonia na Guiné-Bissau, união, ninguém cantava ver etnia, ninguém cantava ver nada. Mas se só não apanhar brevemente, essa que garantia que nada é bom. Não apanhar. Não apanhar se só não apanhar, brevemente, se só mostrando qual apanhar o tipo vão apanhar. que está apresentando a Guiné-Bissau quando estivermos a mostra publicamente, se colocando a que não quer mostrar o tamanho superior que não mostra pimentando se não salta. Cidadão ginense, cidadão ginense, não momento a sofrer nas quadras, sem casa de banho, sem nada, poder que é o que se tocar e se e não vai ser justiça seletiva né, Guiné. Se você vai pensar como nós não vivemos em 1970, deputados, deputados, passassem com esse que eles já transpiraram. Essa puta boa, esse jogo transpirando ditadores. Quem vai levar que sai transpirando aqui ditadores? Por que vai levar que sai levar infraestrutura de ponta no terreno, na conquista, no hospital, na cultura, e tem a missão de nós estamos poder que comanda acordo de Guiné-Bissau, acordo político de guiné tanto tendo sido na Senegal. Faz um compromisso que nós não temos na Senegal. Tem uma decisão que tem que pensar como e tem que pedir tropa estrangeira para ajudar simplesmente Oui, oui, oh. Oui, oui. Allez, pardon. c'est avec Madeleine Madeleine Je na governo de, de, doutora Aristide Gomes, O que se secretário primeiro-ministro e sair substituído para doutor Aristide Gomes. Estava bem Merci beaucoup. C'est toi-même qui habite dit vu ça ouais. Merci mon père. Parce que j'étais au lit. Parce que beaucoup, j'ai dit, j'ai c'est à port de c'est vrai, Oui, Moi, je suis la famille euh, Sané, Je suis né D'accord. D'accord. Je suis Deba qui est là-bas, Diane c'est le papa de mon, ma mère. Voilà, Keba celui qui m'a fait quitter à Casamance en 68. Je vais, je vais finir. après, on aura tout le temps de discuter entre nous. Merci, mon père, je suis content. Merci infiniment. Merci, père. Dès que j'ai fini de filmer, je viens vers vous. Hein. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci Roger, merci. Júlio Mamoli, está preso ou está preso? Júlio Mata está preso ou está preso? Oui, c'est Está ainda preso milhares de gente. Está preso dentro Oui, oui, ah oui, oui, dès que vous prenez, je suis là. Je suis C'est vrai. Depois de delegação de PGC, mostraram na Angola, Depois ia. Delegação é de PGC, e deputados da Nação Popular, camarada. Adunyalu regala ikari PGC, idi deputado da nação, Notene Armando Mango, ikari PGC, idi deputado da nação, depois Notene Camilo Simões Pereira, que deputado do PGC, idi deputado da nação. Divulga perde no tempo assim. E mostrando agora que é que é o manifestação balão, não como disse, a moção tsunami, não olha o perigosidade do manifestação balão e manda nome na fronteira e tudo. Ninguém mais está tá de Guiné-Bissau. Aproveitar changer le numéro, comme ça on sera en contact. Merci beaucoup, maman. Je suis là, je suis là, d'accord Je ne bouge pas d'ici. Merci, mon père. Campeão, louco, campeão. Muito bem. Então, todo me suba na voz. E vão para diante, me a agora. E bom para diante, hora que existe vontade de população, e bom para afastado, e fica muito satisfeito. É a forma que diáspora é, mobilizar, sentir-se cor partidária. É assim, voz de diáspora que decidi participar, cidadãos e não tem nada a ver. Hora que existe qualquer partido que entrar no poder, e cometi mesmo atrocidades, a nossa da crucificação do Marcício Coimbra. Não era fazer ser a mesma coisa? Sim. Então, portanto, na nossa não contradizer do povo de Guiné-Bissau. Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Então, unido, venceremos. Salve, Paulo! Salve, Muito obrigado, comandante Muito obrigado, muito obrigado. Ok, uh, eh, não continuará rapidamente. Ah, mas para lembrar como a gente sede tudo ah, canto do mundo, na cada país não lhe dá uh, um representante público para ter nome desse país. Oui. Tem Portugal, tem Inglaterra, tem... Chama para Rojo, Ela é o Paulo. Ah, de novo. Sim, você vai mais diferente. yaa me ma si jàmm alhamdulilah mu ngi ma doon ne mu ngi me doon ne téléphone bi yaa ko yoroon ma ne ko après bu ko jëlee rek nañ échanger nañ ko après échanger numéro comme ça a woote d' accord d' accord on peut prendre la photo. bye bye. rapidement. Juste Bonsoir, bonsoir, Signor Bissau. Bonsoir à la femme de Guinée Bissau. Bonsoir à la femme de Guinée Bissau. Bonsoir à la panafricaine. Bonsoir à la panafricaine. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui Ouais, c'est ce que j'ai appris. <laughs> C'est ce qu'il vient de me dire, il m'a dit. Ah il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il faut m'envoyer la photo. le, son qu'on a du pays, je sais. Il m'a dit. C'est mon ami, c'est mon ami Gaïsos. Quand je lui ai parlé de la Guinée-Bissau, on a eu un rendez-vous. C'est vrai. Il est même pas arrivé chez lui. Ouais, ouais. Dans le parc, il a commencé à faire, à parler. C'est vrai. Vous êtes Après, vous mettez juste à côté. Ah, d'accord continuer notre pour alterner. D'accord. D'accord. Ça marche. Ça marche. Je suis là, je ne bouge pas. C'est bon Elle est C'est bien pour la photo Ah, j'aime bien la photo. Euh, je vous donne mon numéro de téléphone comme ça. Bon, l'accident est venu pour nous séparer, pour pouvoir bien diriger. Et à ce titre, nous disons aujourd'hui non, non, non et non. Et non, et non, et non. Je l'ai écrit comme ça, d'accord euh, mon numéro de téléphone, j'ai enregistré, d'accord D'accord. Et vous tapez ça, c'est ça le numéro, d'accord D'accord. Voilà. Merci beaucoup, ouais. Merci, content Nathalie. Euh, ouais. Oui, je suis arrivé ici en 90. Waouh ah, ça fait longtemps. Non. Hein, ça fait longtemps. J'avais un an. J'avais un an. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, je suis très content de vous rencontrer. Merci. Hein? Pourtant, ils sont prêts à virer les paroles. Des expatriés. Hmm. Alors, même nos fruits. não no Major. Ici, en France, ah, on des des abricots, mais hein? on dit que nous nous sommes des fruits avec Non, non, non, non. Oui, mes vidéos. connais, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Sinon, sinon il ne pas te soutenir, il ne pas te soutenir. Ça, c'est vrai. Non, on va, on va s'appeler tout le temps. que vous avez le numéro Dès qu'on va se parler, après on gardera le contact. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci, infiniment. Ah, Madeleine, il a dit c'est après, c'est moi. Bah, il faudra que tu me tiennes ça pour ça ne pas. Il y a des gens qui regardent. Habíamos aqui en Guinea, dinheiro, pelo menos un mes. Um ano estradas estrada se compor. Que estrada do compor, estrada tudo. Tudo que me mostraram, para mim. Isso está terminado um ele. Está me compor a menos dois meses da Não, e porque vimos pronto de contratar de estrada e que eles ficaram. Também vimos contratar de dinheiro. Quanto mais importante é o momento que nós estudamos. Não é preciso o momento que nós não tem medo que dá para ajudar em não de Vitória. E nós velhos no mundo, velho Portugal. É olha não ainda a Portugal, na pleno momento 15, onde é que não tem contenção é de né? esvaziar, onde é que militares invalidou nas instituições públicas. Nós é Marcelo Belo Souza e de redução, e vai de redução na tarde de se mostrar mundo de um país livre, e um país independente e um país democrático. E aqui na Bahia, que não dá meu palácio. Mas nunca não vou finalmente com uma Portugal está conivente com o golpista, está conivente com índios que não cumprem regras da República. Está conivente com índios que realmente não facilitam. Agora não tem índios na prisão que classificam como mandará prisão. Não tem índios que não apanharam de nota. Até levar, levar, soltar no palácio, toca a volta. É largueza. Não gente que de seguir na em casa. Não tem arrependes que dar abrir porta, bater para tua porta duas horas da madrugada, porque a ordem superior. Vai dizer, que não teremos mala? Pago mais pesado que você não levar. Ouro como o arena levar. Dinheiro como você não levar. É para falar alguma e a ordem superior. O que é que não pode fazer? Mas na verdade, não digo continuar aqui mesmo palavra de punta. O que é que não tem que fazer? Não tem que ter algo de fazer. Não tem que ter algo de fazer. Aos, nós estamos em marcha. Não decidimos como em marcha para todo lado. Nada aqui está pensando em marcha que está surgindo feito. Isso é verdade. E que a verdade é que um dono se jogou embora. Onde é que na União Europeia e na Bélgica? Tenham é é diferença. Vai foco, vai foco. Consideram que está a tocar a Guiné-Bissau. Por fundamento e razões de problema de Guiné-Bissau. A imagem é, é mostrar é eles a melhor representação na Guiné-Bissau. É para terminar a marcha, que não cartas, é, é para comparar aquilo que as pessoas querem se atender na Guiné. É para trazer este mal sentido. Como não está como Húmaro, como não tem on va mettre Tundal, il va falloir que Manoka vienne à Piazza. Il théâtre aussi, ma grande sorte. Il théâtre aussi, ma aqui, sorte. Elle est l'unique qui sorte du théâtre. Ma la barrière de la palazzo du governo. Qui l'a dit théâtre Kila kitu yake unaona kitu hospitali karibu hospitali. Itaishinda mtego jiji la Fuja, jiji la Fuja. Nini kama unasema ni governo? Jiji shida ngombe kasi ya kafili zone próprio presidente está em leste, está hoje, está mostrando, tem está salvar. Está mostrando, estava tiroteio, uma tiroteio sobre o lado. Não, de bazuca, está bazuca, fulano e buíco, e fogueado lá. Mas, é, para o governo mantém intacto. Tá bom, tá bom, tá bom, Luciano, Luciano, resume, resume. Era perseguidinho. Oh, Tonton! Então que está oubliando, não, não, não. não, não, não, o não, Não, não, não. não, não, o não, não, não, não, não tokiga não mushikiga maagizo ah. yatumire kinga nyizi mushikiga napunta baze ngozi alize kinga nyizi mushikiga kinga nyizi mushikiga kinga kinga nyizi mushikiga manana bisabetigal mana bisabetigal domingo Certeza absoluta, domingo nós temos a mostrar domingos, mas cachar o sono e luta. E se domingos, domingos é sangue yangu kiumsha ni familia ita ni sangi yosu no ni kambi ita tupidu que sino mingu tene a amile la renzo y la kafalanga Luciano, cuidado con Baigine. Hay que no. Aliás, amigos en Baigine matan Non, c'est la Casebook. Casebook. Ouais, il parle pas créole. Ah, tu parles créole Ah non, non, non, je comprends pas le Je parle manjac. Ah, manjac. C'est pour dire que Casebook, il est international. Non, il est manjaco. Il est international. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. La première chose, je parler en Déjà, je parlais de... Il parle Olof. Bonsoir, peuple de Guinée-Bissau. Merci à tous, merci à tous. Nous avons mené ce combat sur les réseaux sociaux parce que le peuple de Guinée-Bissau nous a sollicité par rapport à la dictature que Oumarou Sissoko Ambalo a imposée en Guinée-Bissau. Oui, hein? Ah oui, merci. Donc, nous sommes là aujourd'hui en personne avec ce peuple bissau-guinéen qui nous a ouvert son cœur. Ce peuple digne qui a fait la révolution contre les Portugais. C'est ce peuple-là qui doit mener sa révolution contre Umaru Sissoko Ambalo. La révolution commence aujourd'hui. Vive la révolution Macky Sall à bas Oumarou Sissoko à bas La CDAO à bas La dictature à bas Vive le peuple de Guinée-Bissau Vive la révolution Vive le peuple d'Amical Cabral Vive la révolution africaine Je dis ceci Oumarou Sissoko ne peut pas parler de coup d'État parce qu'il a fait un coup d'État. Oumarou Sissoko est un putschiste. Oumarou ne peut pas condamner le Mali. Oumarou ne peut pas combattre, condamner le Burkina. Oumarou ne peut pas condamner la République de Guinée. Oumarou est un dictateur comme ces derniers et il doit tomber par la force du peuple de Guinée-Bissau. Merci. Alors, ceux qui nous suivent, c'est Merci Didier. Ceux qui suivent en Guinée-Bissau, sachez que la mobilisation commence. Ceux qui suivent de la diaspora, revenez à chaque fois que le peuple appelle à manifester. Oumarou doit partir. Les Portugais, les Portugais étaient plus féroces que Oumarou Sissoko Ambalo. Ils sont partis, ils ont été chassés par le peuple de Guinée-Bissau. Oumarou, à son tour, sera chassé par le peuple de Guinée-Bissau. C'est Oumarou tient, tient à sa propre vie, si Omaru Ambalo tient à tout ce qu'il a volé et placé en Europe, il n'a qu'à partir par lui-même. Omaru n'a qu'à partir parce que les autres qui ont essayé la dictature ont mal fini en Guinée-Bissau. Le peuple de Guinée-Bissau n'est pas un peuple faible. Le peuple de Guinée-Bissau ne se laissera pas faire. Macky Sall ne peut pas détruire la Guinée-Bissau. Abba Macky Sall. Je vous invite à soutenir le peuple sénégalais contre Macky Sall. Il reste, il reste un an, un an pour Macky Sall, un an. Il reste un an. Macky va partir bientôt. On va le chasser, nous, les Sénégalais. Nous, on va chasser Macky Et le peuple, le peuple de Guinée-Bissau sera libéré. Grâce, grâce à notre combat. Ne lâchez pas, nous sommes ensemble. J'ai envie de passer un message. Le peuple sénégalais n'est pas d'accord avec ce que fait Macky Sall. On sait ce que Macky fait dans votre pays. On sait que Macky Sall a volé le pétrole de la Guinée-Bissau. On sait que Macky Sall a installé son fils, Oumarou Sissoko Ambalo, pour piétiner la dignité de la Guinée-Bissau. On est ensemble. On est ensemble. Le peuple sénégalais dit non à Macky Le peuple sénégalais dit à bas Macky Sall. Je suis la Guinée-Bissau. Je suis tous les enfants de la Guinée-Bissau qui sont tombés. Je suis à l'hôtel. Je suis ces dignes patriotes qui sont exilés dans la diaspora. Je suis la Guinée-Bissau et vive la révolution. Merci beaucoup à tous. Vive la révolution é muito, é muito importante, é muito importante. Esse, esse senegalês para mostrar como o povo de Senegal está contra Macky está contra o que, que Macky está fazendo na Guiné-Bissau. O povo de Senegal é por vir, é por vir. Tamasha é um senegalês. Ele é contra, ce que Macky Sall a en Guinée-Bissau. Ça veut dire que le peuple sénégalais n'est pas d'accord contra Macky là-dessus. Là-bas. là, la la Pedimos apoio, pedimos ajuda, pedimos dinheiro, não podemos. Aplausos ao DJ que fez um trabalho extraordinário. Merci, muito obrigado, DJ. Ok, merci, merci beaucoup, DJ. Merci, merci. Merci, DJ, c'est très bien. Après. Mantenga garanti no Mantenga no no no Mantenga Passa aqui. Nada Tem que ir lá. ಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ Bom, nós era muito curto, a mim estava ali, a gente pensa que mamãe, então assim, então firma lá, firma lá, ele me morria mais. Mister fala só obrigado, obrigado guineenses, obrigado combatente sem arma. Obrigado pela maneira como vinha nós. Obrigado pelo tempo que vou dispensar. Obrigado pela luta. Obrigado por tudo que é você não fez. Você não fez para mim, nem para Frano, nem para Beltrano. Não é fácil para nós, porque ninguém não, não, é? não. E para nós. E para nós. Nós temos que continuar a luta para a justiça, para a igualdade, para a educação, para a saúde. Panotira Calabantes, do tumba de palácio. Abaixo Calavante! Abaixo Calavante! Abaixo golpistas! Abaixo Maurício Socarano! Abaixo Zé Mara Cabeça! Viva o povo de Guiné-Bissau! Nada, Catê! Nada, luta que eles têm, Muito obrigado para tudo, Com licença, muito obrigado. Nada, palmo, palmo, palmo, combatente! Pega feche! Palma, palmo, palmo, palmo, palmo, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Rapidamente, não me passa a palavra. A camarada de Irlanda uh, do Norte. Ça va, Pierre? Ça va, ma belle? Ça va bien? Bien, merci. Tu arrives quand? name is Zumapel. Eu me chamo, a minha nome próprio, que falado Vitória Félix Duque. Eu vou confundir agora com uma Maquisalda, porque me luta contra. E assim, Mística segui que linha de Gervásio Lopes. Para falar povo Guiné-Bissau, não é? Mas, assim, né, é agora se Sissoko está em queda livre. E agora fica uma diferença na Chica Inglaterra, Bobina Verdade! Verdade! Umaru Sissoko empalou abaixo! E a Genantan, baixo! Suzy Barbosa! Nuno Nabian. Abaixo tudo, bons bandidos garantem Guiné-Bissau. faz este o que eu tenho que fazer. Porque a minha vitória deu tem com o paraíso de Chondo Bijugu. Então nada na minha canoa com petróleo de Guiné-Bissau. Omar Sifakó, acabou mexendo. Pela que apresentou. Suzy Barbosa, a minha rainha de Chondo Bijugu ka lá, kala ka bom ka com fal borranja, baranja tribalism fula ngasibike mami e mandinga, manganho, bijugu itudo raça gine lá de chonde bijugu manja kabami manja mas ok tudo muito bem esse para dar início Viva povo de Guiné-Bissau! Viva! Viva a presença de todo o bosque que está ali! Viva! Viva sacrifício para não chegar ali tudo! Lina Chonde Gintis! Porque Francisco está para trás de tudo na história! Yeah. Então abaixo, Francisco! Abaixo, Francisco! Abaixo, portugueses também! Para mim, abaixo é tudo bom, Matheus! Mchama weje mfano weje português sabacho, não? E dia de falar é francês. Ok. Mas e assim, guineenses, não, não história. E não é bem repetir, porque a nós é um povo de história grande. A nós é um povo que liberta um parte da África portuguesa. Sua voz é mística reconhecida no canoceta culpabia de uns certos bandidos, culpabia de barriga. É não fazer disparate dentro de Guiné-Bissau. Porque ora com a nós que está ali, a nós guinte de bem, com na luta, pé causa justa, ora que não pega poder na nossa terra, democracia não funciona e povo guiné na volta para a segunda vez nascendo livre Umaru Sissoko. Miste falou mais que coisa a partir da França. A boa Canadá. Umaru Sissoko. Após tudo que está ali presente, vou desculpar. Babapa prochocho. Vai falar Umaru, bye bye para prochocho. Uma rubai para prochocho. Quem que bom bofala unamanda na guiné-bissau na pui pequintes abandona seu conforto abandona seu caças pé apanha voos, apanha é autocarros, é destinos de frente para chegar. Babia de um abô com cacibinada. Suzy Barbosa. La pia A boi mindiar com teneba. Muito respeito e muita adoração, pé. Não primeiro Bielsa na Portugal. atacou, mas Mestre só falou. Cabudana e nem cabubindi Guiné-Bissau. Porque a boa está é falando para trás de um grande homem está um grande mulher. E para trás de um grande mulher está um grande homem. Para trás desse socorro, Suzy Barbosa. Não está lá. Porque a boa mulher suma. A boa combatente. Respeita o combate porque vou conseguir atingir apogeus como mistério. Mas não bateu. Suzy Barbosa, a partir da hoje vou cair. Suzy Barbosa não bateu. Hoje vou cair. A partir de França vou cair. Junto com o meu namorado, se embalo. Nuno Nabian. Aboi é um grande mentiroso entreguista sem personalidade. A mincana bateu, mas assim só quando bateu. A Bob Agenantan, que chefe de força republicana, a pouco não toca nela. A pouco tem aqui na missão, É Transtorno. Biagenantan, força republicana. E para defender república e para defender território. Força republicana e para tocar na Kiko Tomado no bandeira. Kufana com uma tropa. Tropa na que? Na que? Biaguen então abaixo a também tropa. Abaixo. Ok, os guineenses. Ora qual? Noel. É? É. Para Pierre Guiné-Bissau, tantas é. como comuns. Para mim, e tudo um trafolhice a atakanya. É Mais abaixo, uma Russiça com embalo. Abaixo, Biancanantan. Abaixo, Suzy Barbosa. Abaixo, Nuno Nabian. Abaixo, Dabra Nawalda. Abaixo, tudo bandidos de Guiné-Bissau. Você é meninos juventude. voilà. Hein. Bon, alors, re... Madeleine, ça va Oui, bonjour. C'est bien, il faut que nous sortions un article sur ça. Le plus important, c'est ça. Oui, oui, merci. D'accord Ça, c'est Madeleine. Et là, Belgique, Portugal, Inglaterra, Cotorbo, Italia, où sont les patrons de la République Ah oui, oui. Ah, Cotorbo, Hermos. Não Enquanto Nobimpa marcha, Nopi Manachans, Mano Jumba, ana é roubando ativistas que estão na Guiné, É ana roubando ativistas ah, que estão na Europa, ana para desacreditar a luta. Não tem que se é concentrar naquele nome. não existe, grande esforço para não chegar ali Gouvernement Firmanoma Jumbaï não Est-ce que. Il est arrivé. Il est là. À Kansa. Olivier. À Moko Kansa. La chambre, c'est Noël qui a le micro. Ah, c'est Noël. Quieres que vai lutar lutando mato, 11 anos, que carga bala, é cansa. Minha irmã, vou abrir o olho. É luta e que só se socorro que não queria que não queria contra a França, e contra Portugal. Eu fui eles na cabeça. Meu irmão, o que é que António Costa não é buscar na Guiné? Não apunta António Costa, se lá na Portugal, se o Ministério Público está mandando ao Parlamento, lá na Portugal, gente está prendido, sem passar para a Justiça. Lá na Portugal, o está mantendo alguém preso mais de 48 horas no ponto embaixador de França que vai solidarizar com o Sissoko depois de dia 1 e vai rápido demais mas não colha esforço de comunidade internacional para derrubar e atrocidades que não acontecia dias dia que caldo bem em torna sangue de armamás ela vai rápido porque goza ela pensa para dominar não militar espécie que não tem rombias mas se não continua nem a brincadeira, suma que nós está ali sim. Cada quem paga esse bilhete para vir de um amigos. Esse que é a luta que nós estamos ali, esse piquenique. Guineense tem que parar que esse. Nós estamos ali num é piquenique. E que é esse combina para ela. Diz-me de quarta-feira, eu estava ali na praia. Um dia dias de trabalho, um dia de filhos. Está triste. Não tem que parar com galera que nós também. Hora que não lutar, não a zero. Fica para aquilo, para cada quem fica se canta. Portanto, a mim que gosta de ter razão. Gosta de olhar ações. Não tem que ficar que é o mesmo. De forma, não continua a dormir, porém olha que é com noite. Obrigado muito obrigado. Ele é plano, uh, é, é, cada país tem que ter né, um porta-voz. É. Portugal, quem que é o porta-voz? Inglaterra, quem que é o porta-voz? Ah, ok, avant de... Uh, monsieur... Je côté rapidement francophone, euh, juste essayer d'être bref, monsieur Côté, s'il vous plaît. Ce sont nos amis panafricains euh, qui sont passés nous donner Ah, bah oui, Je le mien euh, On va voir le téléphone. Oui, voilà. Botar Guinée-Bissau Merci nous ne Nun pas de cobrar. Nous Nous ne pas de la cabra. Comment ça se fait que tu es en retard alors Les réunions Ah, pas venu pour la manif Je suis venu pour la manif, mais j'avais aussi perdu une pierre plusieurs. Et que ministre é de Défense Tu vois, il faut préparer des élections, il y a beaucoup de travail. Non, non, en tout cas, des, désolé. Ah non, non, il n'y a pas de souci. Et les trains aussi sont... Pour le monde manifestant, il y a plein de choses. Alors, pourquoi tu es là C'est la clé, ça. Raul Castro, tinha que ter negócio, tudo nesse carro agrupado a roça. Mas você vai ver de quê? É? Ai Deus. Ela também depois. Está a falar de jeu Geopolítica, jeu econômica de países ocidentais. País imperialista! País imperialista! Esse não o jogo. Mas a gente faz fora nos anos 80, 70, depois da independência. Ah, mas pensei de breve. É, Na formação militante e dado uma manga de coisas. Révolution révolution de de à quelle heure Faut que la police. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Il met dans une il le cache, il te il y avait un frère, lui c'est moi c'est pas. Lui c'est Baba Gale. Attends, Baba qui était à Djouloulou à Bignona. toi tu parles de Mamadali Ali. oui, moi je parle de Mamadali Ali. Ouais. Si, si, Ah, je ça c'est la famille, c'est tous la famille. Avec les Djarangais c'est des c'est, c'est... Ouais c'est des à... Ah. Ah Vous êtes ancien combattant Ah ouais. Ah ouais, non, vous respectez vous. Vous, n'êtes pas des personnes avec qui, on peut s'amuser, non. C'est vous les vrais patriotes. Nous, quand on a eu l'indépendance, il avait 4 ans et il avait 2 ans. Mais c'est vous les vrais patriotes. C'est vous les vrais patriotes. Ah, il n'a qu'à vous demander. Oui, pardon, pardon, pardon. Oui. Ah oui Les Yes. Ah, merci. Il Ah oui Ah, ah, il faut qu'on il faut qu'on échange les les Merci. C'est bien Merci beaucoup. Force, force, force, force, ah, ben, force, On ah, ben, fait à trois Non, non, mon père, vous Oui, c'est ma femme et mes deux enfants. Ah ouais. Je les montrais, maintenant c'est des, grands. C'est des grands. Ça c'est un Mmh. en 2000. Euh, ah ouais, ah ouais. Et ça c'est le dernier, lui il n'est pas bien. Le Bilbin. Le Bilbin. C'est mon salopard. <laughs> pas bien. Il a commencé à être gentil quand il y a eu des manifestations. Oui, oui. Il a compris que c'était dangereux. Il ne disait même pas bonjour au garde. Il ne disait pas bonjour au garde. Moi, je le croisais au. Parce que moi, je montre les courriers. Oui. oui, oui, oui. Bonjour. C'est le minimum, c'est le minimum quand tu quelqu'un. Ah ouais. C'est mon Allez, allez, allez. Attends, ah, on prend le drapeau Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est gentil. Après, je vais t'envoyer ça. Ah, il faut m'envoyer ça. ouais, ouais, ouais c'est gentil. Allez, mon frère. Bon courage. Hein. Allez. C'est ce que tu as vu là Oui. Ils sont là. Ah, c'est des grands. Oui, récemment ils ont fait un challenge euh, communication. Dans toute la France, c'est Et, En Ile-de-France, Ah ouais, c'est un cerveau. En communication. Ah, c'est Moi ici, comment ça Assobiam, sabe? Ô, Marão? Não compartilhou o Marão pura, mano. Tu não sei aonde eu me estava, se tem inclusive, lá em Portugal. Não, après, c'est 82, divorcé jusqu'à 93, en Tiro Marie. Et ma femme, Il y a 18 ans Elle peut être ma fille. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle est là maintenant Oui, elle est là. Machallah, c'est bien. C'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, non. Vous avez duré ici, vous connaissez. Pardon, non, je vais salir.